6, nie tak bardzo kontrowersyjny tak naprawdę, bo myślę, że duża mm, część z Was wirtualizowała na Windowsie Linuxie to od wielu lat. Tak, nie jest ani żadna nowość, ani e, nic kontrowersyjnego. E, ja jestem o tyle kontrowersyjny z tym tematem, że przewinie się chmura. Tak? Pewnie duża część z Was dostaje druków wymiotnych albo czegoś w tym stylu, jak słyszy słowo chmura. E, ja mam podobnie, bo to jest słowo wytrych, tak? Nie, nie traktuję chmury jako czegoś, nad czym trzeba się tam jakoś specjalnie pochać. achać, tak? To tak jest narzędzie e, jak każde inne. Ja pozwolę sobie kilka słów o tym, kim jestem. E, nie pracuję dla Microsoftu, nie pracuję w Microsoftie, nie łączę mnie z tą firmą żadna relacja czysto biznesowa. Korzystam z ich narzędzi, e, dlatego że w firmie, w której pracuję, wykorzystujemy te rzeczy na co dzień. To, to, o czym będę mówił, to jest to, co robię, to co biorę pieniądze i, e, i po prostu jestem w stanie opowiedzieć kilka rzeczy, które mogą Was zaciekawić. Modowej podobieństwo jest zupełnie przypadkowe. E, I ta chmura tak? Osoba, o której będę opowiadał, to jest e, rzecz, która przez zawodowe jakieś tam konotacje wpłynęła też na moje zainteresowanie. Wiem, że można brać udział po prostu w rozwijaniu tej technologii i gdzieś tam się udzielam, żeby ten Linux jakoś dobrze się wirtualizował, żeby te rzeczy bandlały, żeby dało się wykorzystać. Eee, przy okazji jestem wiceprezesem Fundacji EGIS. To jest taki nasz mały polski amasz, bardzo mały. Jak będziemy wielkości Apache Foundation, to będziemy więcej sponsorować imprezę. Może za 20 lat. Eee, dobra, eee, do rzeczy. Tak jak wspomniałem, dużo część aktualizuje Linuxa, Windowsa, szybko, używać pewnie Windowsa czy w trakcie, czy znowu i A Linux chcecie używać poprzez pracy, zabawy, rozwoju, jakichś tam projektów. I tak, ja używam pracy zabawy w serwerze Ubuntu lubiany, nielubiany, e, pozostawiam to do własnej oceny. Ja jestem strasznie leniwy, a Ubuntu pozwala mi pracować w taki sposób, jakbym chciał, przy zachowaniu mojego kochanego poziomu lenistwa. Tak, są PTA, repozytoria, jak potrzebuję no wybaczenia cokolwiek, jedna komenda i resztę dnia mogę spędzić na piciu kawy albo przeglądaniu Facebooka. E, software nic szczególnego, e, pewnie nie ma sensu specjalnie tego omawiać a to jest najczęściej to, co wykorzystuje w pracy. Czyli te 8 godzin dziennie gdzieś te mi się przewijają e, i stąd wzięła się w ogóle cała zabawa z tym, co dalej. Jedyny Windows, jakiego używam, kompletnie jedyny, to jest Windows Azure. Nie mam w domu Windowsu na żadnym komputerze, nie mam w pracy Windowsu na żadnym komputerze. Na serwerach tym bardziej nie mam zielonego pojęcia, jak administruje się Windows serwerem. Pulpit na serwerze to jest dla mnie po prostu magia niewytłumaczalna. Ja ci mogę opowiedzieć kiedyś. E, po co mi chmura? To jest chyba najważniejsze pytanie dzisiaj. E, więc tak, u nas wygląda to tak. Mały klient to jest mała skala, mały problem i małe koszty. I to jest fajna sytuacja, tak? Można sobie administrować lekko, nic się wielkiego nie dzieje. E, jakiś Apache, PH, MariaDB z MySQL już zeszliśmy. do tego jakiś warnisz albo haproksy, w zależności od tego, co tam się dzieje. I z reguły używamy OpenVPN do tego, że na przykład jeżeli budujemy jakiegoś CMS, a cokolwiek uruchamiamy dla klienta, to dostęp do panelu administracyjnego jest możliwy tylko przez OpenVPN. Nie ma możliwości dzwonienia się do serwisu e, w żaden sposób z zewnątrz bez uwierzytelnienia. I najczęściej robimy to na VPS. Duży klient, duża skala, duży problem i duże koszty. Tak? Pomimo, że klient płaci za to, co wykorzystuje, bo my musimy robić większe nakłady finansowe na to, żeby utrzymać tą infrastrukturę. A kiedy te VPS-y zamieniają się na dedyki, nie trzeba chyba wam jakoś specjalnie tłumaczyć, te koszty rosną wykładniczo. Tak? Każda mała suma za VPS-a zamienia się na dużą sumę na dedyka. E, na dedyki, którymi trzeba administrować i dedyki mają to do siebie, że sprzęt może się zepsuć tak, dysk pamięci, procesor, nieważne, to trzeba wymienić. Na VPS-ie tego nie ma, to jest wirtualka, można ją podnieść na przykład z backup w kilku chwil dosłownie. I teraz tak, wielu klientów to będzie to, co Was e, pewnie w większości cieszy, ale na środowisku produkcyjnym, tam gdzie trzeba robić coś szybko i nie marnować za dużo pieniążków, to już nie jest takie wesołe. Fajnie się chodzi między takimi szafami, ale strasznie się je otrzymuje. Jak to są olbrzymie pieniądze, to są administratorzy biznesowego. O, opcja dla leniwych no i oszczędnych, dla mnie. Duży klient, duża skala, mały problem i małe koszty. To możliwe? Możliwe. Tanie szybko i dobrze. nie, to nie tak byłem, to Nie, nie, w tą stronę. E, głównie chodzi no, małe koszty i mały problem. Mały problem administracyjny, tak? Nie trzeba mieć zespołu ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że oszczędzanie na, na specjalistach, którym się powinno płacić wypłaty i tak dalej jest trochę nie fair, bo to są ludzie, którzy powinni pracować, bo to się uczą i tak dalej. No ale biznes jest brutalny, tak? Jeżeli prezes przychodzi i mówi i tak dalej, że to ma być tanio i ma być bezproblemowo, no to po prostu trzeba tak robić. Wydaje się płytkę z dla mikrosprawę. I to wygląda tak, określamy sobie taką niebieską linię, określamy sobie punkty, które będziemy e, obsługiwać. I do nich się podłączamy na zasadzie wirtualnej sieci. Budujemy sobie wirtualną sieć, tak jakbyśmy mieli tą szafę, która była wcześniej. I do tego podłączamy VPS, tak? czyli robimy e, mariaż tak jakby tego pierwszego przypadku z tym drugim, czyli budujemy coś, co wygląda jak infrastruktura dedykowana, sieć wirtualna, punkty dostępowe, połączenia VPN-owe, wszystko tak jakby było fizyczne, ale podłączamy do tego VPS. -y. Dlaczego? Dlatego, żeby było taniej i żeby było łatwiej. Oczywiście to jest kompromis, bo moc obliczeniowa, przynajmniej teoretycznie, różni się między VPS-em a dedykiem. Ale do tego przejdę chwilę. Skalowanie. To, że coś zbudujemy, nie oznacza, że to jest zbudowane raz na zawsze i to jest prawda oczywiste dla wszystkich. Jeśli klient e, jest odpowiednio przystosowany finansowo do pewnych zabiegów, to oczywiście możemy skalować się w poziomie i dorzucać sobie kolejne instancje tego, co potrzebujemy. Naturalnie. To, co jest typowe dla detyków, to jest skalowanie w pionie, czyli dorzucamy zasoby. Tyle nie trzeba. To działa. My potrzebujemy obu tych, e, obu tych E, głównie ze względu na to, że korzystamy z e, zarządzania e, ruchem i z operacyjnym. Zarządzanie ruchem po co? A to po to, że jeżeli na przykład wykonujemy jakieś zmiany tutaj albo coś się wysypało po stronie kodu, to musimy w łatwy, bardzo szybki, czytaj w kilka sekund, w bardzo szybkim czasie przekierować ruch na drugi zapasowy serwer, gdzie jest na przykład zaślepka coś padło, robimy zmiany, tak? Zmieniamy się na lepsze, żebyście byli bardziej zadowoleni, a to wszystko nam się tak wypieprzyło, że nie wiemy, z której strony się popatrzeć. No czyli e, standard, tak? Ale jeżeli wszystko działa dobrze i nie musimy zaślepiać za pomocą trafik menadżera, potrzebujemy opalacera. Nigdy nie robimy na e, jednostopniowej infrastrukturze, zawsze to rozdzielamy przynajmniej na dwa nody, żeby w przypadku na przykład jakiegoś wykopanego tak, czegokolwiek, żeby mieć chociażby 5-10 minut czasu na to, żeby zareagować gdzieś dalej. Tak? A nie po prostu w środku nocy ktoś dzwoni, tak z zasobów do serwera, bo coś się dzieje, mamy DDoS, a później się okazuje, że to wykop po prostu. Bo ktoś nie pomyślał i, i tak to wygląda. Load balancer w pełni automatyczny. Wspominałem, że jestem leniwy, nie chcę się na a tym bardziej nie chcę się płacić komuś, kto będzie tam w nocy, administrował w nocy, to się śpi. Tak? Czyli to powinno działać automatycznie. Oczywiście nie ma magicznych automatycznych rzeczy i zawsze musi być osoba, która będzie to konfigurowała, doglądała, ale ona generalnie ma być tylko e, ogniwem zapasowym. E, Affinity Group, niestety nie ma ciekawego polskiego tłumaczenia, to jest grupa prównowactwa. E, to jest taka magiczna rzecz, e, że kiedy na przykład typowej dla polskich użytkowników chmurze, bardzo popularnej i taniej, kiedy tworzycie kilka VPS-ów i łączycie je ze sobą, to może być tak, że jeden VPS jest na początku e, data center, a drugi jest 400 metrów dalej, 50 e, switch dalej i tak dalej, i tak dalej. I opóźnienia robią się dosyć ciekawe. Ma to szczególnie e, wpływ na połączenie kodu na przykład PHP w naszym przypadku z bazą danych, naturalnie. A wtedy Bóg pozwala nam stworzyć e, wirtualną szafę. Czyli ja mam pewność, że jak tworzę kilka wirtualek, kilka VPS-ów, one wszystkie są w obrębie jednej fizycznej szafy. Pakiety nie wyłażą poza jedną fizyczną szafę, czyli to już jest odejście od takiego typowego podejścia chmurowego, że mnie nie obchodzi, gdzie to jest i tak dalej. Ja mam stworzoną wirtualną sieć, mam Affinity Group, który mi zapewnia niskie opóźnienia, bo wszystko się dzieje w obrębie jednej szafy. Michał? A nie boisz się, że jak taka szafa fizyczna padnie, to ci padną wszystkie wtedy wirtualki w ramach danej szafy? A widzisz, redundancja trzykrotna w obrębie jednego data center całej Affinity Group i w siedmiu, ośmiu data center na całym świecie. Okay. czyli jak schodzi jedno data center, to ja po prostu czuję tego, że coś się zmieniło. To się mieści w wysyłaniu tanio i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Dokładnie się mieści, bo to jest bezpłatne redundacja zwiększa różne koszty storeczów, ale to są dosłownie ułamki procentów na całość, a redundancja trzykrotna na obrębie jednego do jest dobra. To jest na zasadzie jedna wirtualka automatycznie odpala się z dyskiem e, systemowym 30 giga. Hostowanie tego kosztuje mniej więcej 3 dolary miesięcznie, zakładając, że cały 30 giga jest wykorzystany, czyli mamy każdy dysk, to jest 3 dolary miesięcznie a za georedundację w tych kilku data na całym świecie to jest bodajże 3,20 zł. Czyli, czyli nie ma różnicy. I tak, moja własna wirtualna szafa i winę, czyli z mojej strony, jak ja to projektuję, uruchamiam, to wygląda tak jak na netynku. Mogę sobie dokładać instancję danej e, usługi, czyli na przykład do Apache dołożyć kolejnych tam ileś serwerów wirtualnych, a mogę do każdego z tych serwerów dołączyć kory wirtualne albo dołożyć więcej RAM. Niestety nie ma takiego suwaka, który mogę sobie ustalić na przykład 5 y, GB tylko mam określone wielkości instancji, e, gdzie dosyć szybko, więcej zaraz będę mogła y, pokazać więcej. No i skryptowanie. Jak już jesteśmy przy tym lenistwie, to przecież za każdym razem nie będę robił tego dla klienta, bo mam sporo nowych postów na Twitterze do przeczytania, tylko zapuszczam skrypt, który sam. To jest naturalne, to ma być zrobione, ma działać. Nikt nie wyda w jaki sposób. Więc oczywiście automatyczny skrypt tworzy Affinity Group, czyli tę, wirtualną sieć, uruchamia maszyny, konfiguruje je i oddaje mi na kontową wiadomość mailową. Ja te skrypty sam napisałeś, czy to jest... Tak, sam, to jest bash. Ale to jest jakiś API do tego, tak? Zaraz pokażę, zaraz pokażę, Na razie chcę przejść przez tą zakres, jak to ma kształt, jak wygląda, skąd się wzięło i dlaczego akurat to. To narzędzie jest y, multiplatformowe, y, CLI, jest napisane w Nodzie. Minusem tego jest to, że nie jest specjalnie błyskawicznie szybkie, bo to jest y, lokalna instancja Node.js, która jest podnoszona i to jest narzędzie CLI, które po prostu wysyła restowe wywołania do, do, do chmury, tak? I tam to się wszystko dzieje. Jest też portal, e, no ale wiadomo, że no, on jest ładny, funkcjonalny i tak dalej, tak dalej, no ale jeżeli się przeklika to wszystko, to trzeba się sporo naklikać. A jak skrypt jest, to skrypt robi sobie przysposabnie. Niemniej portal mam z reguły otwarty, bo jak wiem, że zapuściłem skrypt, te maszyny się tam podnoszą i tak dalej, to tutaj widzę, że one sobie wyskakują jedna po drugiej i wiem, że nic się nie zepsuło. Nowa maszyna mniej niż 5 minut. E, jedna nowa maszyna. Jeżeli budujemy na przykład infrastrukturę złożoną z, z 20-30 maszyn, no to ten czas się tam trochę wydłuża, tak? Nie, że 30 razy 5 minut, ale one wszystkie nie startują zawsze idealnie w tym samym czasie. To może być 2 minuty, to może być 8 minut, mniej więcej gdzieś to tam e, no, wewnętrznie odpalacy też na pewno gdzieś mają i e, nie da się tego zajeździć. Każda maszyna ma swój e, publiczny adres IP. Minus jest taki, że tego klikanie da się zarezerwować do obsługi. Czyli jeżeli ktoś inteligentny wpadnie na pomysł, żeby ubić maszynę i ją podniesie z powrotem, to ona będzie miała inny adres. Tylko, że pytanie, po co ją ubijać? Tak? Są wiele rzeczy, można ją zrestartować, można zrobić wiele rzeczy, po co ją wyłączyć. Serweru się nie wyłączy. W sensie jak ty ubijesz maszynę. Tak, jak ja ubiję. Tak, ja ubiję. Nie, że ktoś tam w murze pomyśli, że a, tu nie, nie, nie. przeniesiemy. To jest, jeżeli na przykład y, jest tak, że mam ileś tam maszyn, to, to, to co Kamil przed chwilą pytał. I na przykład muszą zrestartować daną szafę, bo robią jakiś update i tak dalej, dla mnie to jest niewidoczne. One są przenoszone, to wszystko zostaje, szafa jest restartowana i podejrzewam, że to i tak nie wraca już do tamtej szafy, tylko zostaje tam, gdzie było przeniesione. Słucham? Nie wyłącza. Czemu się wyłącza? A po co wyłącza serwer? Na przykład, żeby zaoszczędzić ciepło. To się, to się zgadza. E, tylko, że wtedy niekoniecznie musi Ci zależeć na stałym adresie IP. E, dlaczego? My wykorzystujemy to do produkcji, do testów. Ale na przykład znam przypadki, gdzie wykorzystuje się taką infrastrukturę budowaną na zasadzie sieci, maszyn wirtualnych itd., tak żeby na przykład zrobić pewne obliczenie. Na zasadzie potrzebuję gdzieś tam coś wyrenderować itd., tak podnoszę sobie 200 maszyn na chwilę, one tam wszystko sobie robią i je wyłączam ale nie robi mi wtedy różnicy, jaki adres IP ma każda maszyna. Ważne, żebym wiedział, gdzie wysłać dane, bo mam do wyrywania czy czegokolwiek. A tak, tak. płacę... A dobra, bo płacę nie należy nie Automatyzacja... E, no, zaraz powiem. Mam taki fajny slajd przygotowany e, Automatyzacja, słuchajcie, nie jestem programistą, a to jest mój kod, więc jakbyście byli e, litościwi, to nie komentujcie. E, staram się uczyć Pythona e, i pomimo tego, że jestem bardzo słabym programistą i dopiero się uczę i pewnie przez najbliższe 30 lat się będę uczył, bo strasznie pokornie mi to idzie, to już potrafię zautomatyzować praktycznie 90% procesów, które dotyczą budowania infrastruktury w, w, w chmurze Microsoftu. Nie? Czyli to nie może być trudne. Tak, jeśli mi to idzie tak gładko, to znaczy, że jest przygotowane w miarę ok. E, SDK dla Pythona, .NETa, Node'a, Rubiego, PHP i Java. Przy czym e, nie zaskoczy nikogo, że .NET obecnie bardziej rozwinięte. Tak, żeby było FED. I Java są najbardziej rozwinięte. No ale to, to jest naturalne. To jest pierwszy to jest biznes, wiadomo, producenta, a drugie to no, Java w enterprise, a do, a do takiego gdzieś mniej więcej segmentu jest ta usługa skierowana. Java króluje, tak? E, Node jest niezwykle popularny i bardzo dużo tego softu z użyciem e, Azure'a powstaje, który w Node. Lenis o poziom hard. To jest narzędzie przygotowane przez Kanonikala. Pewnie są zamienniki, nie znam ich, nie testowałem, dużo, wykorzystuje na co dzień. Przychodzi do Was web developer i mówi, że potrzebuje odpalonego albo cokolwiek innego. To mam zrobić budowany na co? Następnie też użytkuję konto ażurowe. E, wszystko dzieje się po uwierzytelnieniu certyfikatem, czyli nie mam mowy o tam e, podpinaniu się na lewo. I to jest tak, Juju Bootstrap. Odpalane są dwie maszyny wirtualne, które e, sterują Juju. generalnie dbają o to, żeby wszystko było. Juju Deploy WordPress, Juju Deploy MySQL, Do ADD Relation WordPress MySQL, czyli łączą się między sobą, nawet nie znam hasła MySQL-a między jednym a drugim. To jest Injurious X, Expose WordPress. Otwiera się na świat. Na koniec jest jeszcze taka komenda, nie było za bardzo miejsca, żeby ją wkleić. Dostaje jaki jest adres DNS, jaki jest adres IP, jaki jest login i hasło do WordPressa. I to tylko podklejam web developerowi. No ale DNS to jakiś Dynamic DNS czy E, to jest w tym, w subdomenie cloud.appnet. Tak jak maszyny są tam. Oczywiście można ustawić adres e, jakiś specyficzny, ale jak oni potrzebują do testowania, do pracy takiej codziennej czy coś, to nie robi różnicy, jaki to jest adres e, tak. No tak, raz, dwa, trzy. Y, aha, jedną tą pierwszą komendę wykonuje się tylko raz na danym koncie. Czyli mam raz, dwa, trzy, cztery komendy, które oczywiście można połączyć podwójnymi endami tylko online i mam robotę zrobioną do rowerem. Koszt czasowy wykonania postawienia WordPressa z MySQL-em i skonfigurowania tego w ogóle okolicach 4 sekund. Spróbujcie mnie pobić. Eee, zaraz Wam pokażę. A to jest GUI Zajmuje więcej czasu, ale jest bardziej e, hipsterskie. Tutaj się kliknie całą też na żywo. Takie klocuszki się pojawiają, przeciągam sobie WordPressa, do tego przeciągam sobie MySQL, na przykład dojdę do wniosku, że chcę mieć e, master slave, to wyciągam jeszcze dwa MySQL, łączę je kreseczkami, wciskam, tu nie ma tego przycisku deploy, tam się pojawia taki przycisk i się robi. Master slave się konfiguruje przez problem hasła mi nie daje to co. Ale tu masz wpływ na to, jakie są konfiguracje pod spodem tego WordPressa, MySQL i tak dalej. E, jaki mam wpływ w domyślnej konfiguracji, czy jaki miałbym wpływ, gdybym był mniej leniwy niż jestem? Bo to jest, czy masz wpływ? jest domyśl, tak mam wpływ. Jest domyślna konfiguracja, która jest tam gdzieś przez community rozwijana, ale gdybym miał więcej czasu niż mam, to w tym pliku konfiguracyjnym, który tworzy ten cały dupel, mogę sobie tam poorać co chcę, ustalić hasła, cokolwiek, tak? Tylko, że to są takie E, Pub JSON, tu XML na 400 czy 500 linii kodu czasowo nie bardzo. E, żeby było jasne, ja na tym nie stawiam środowisk produkcyjnych, tak? To jest na zasadzie przychodzi do mnie kolega z biurka obok mnie i słuchaj, potrzebujemy szybko 4 WordPressy, bo tam testujemy jakiś plugin albo jakieś połączenie danych czy coś. Nie ma problemu. 4 razy 4 A czemu nieprodukcyjne? Nieprodukcyjne. Ale dlaczego? E, chyba nie ufam naturze. Tak po prostu. Jak już robię na produkcji dla tak klienta, no to... Okej, okay, ale to mówisz o tym narzędziu, a jeżeli chodzi o... Tak, mówię o uczuciu. Okay. Tak, bo tutaj nie, nie że tego hasła MySQL, nie wiesz jakie jest hasło roota do danej maszyny i tak dalej, możesz się do niej dzwonić po SSH, wtedy wydajesz komendę juju SSH nazwa maszyny. I wchodzisz normalnie po SSH i potem żadnego hasła, nic, nie znasz tego, to tak jakby to nie było twoje. Ale 4 sekundy na deploy przekonało mnie. O, i a propos płacenia. E, radia biznesowe, jakie są, każdy wie. Nie? Trzeba zrobić jak najmniej i zarobić jak najwięcej. Tylko, że klient musi być jednocześnie zadowolony. I podchodzimy do tego e, na poważnie. E, to domyślnym sposobem rozliczania się w Azurze, i to był jeden z głównych powodów, dla którego wybraliśmy Azura, jest PSU Go. Uruchamia maszynę wirtualną, ileś tam ich, nieważne, e, zapłacę tylko za to, co zużyję. To jest rozliczanie godzinowe, jakieś tam algorytmy sobie liczą godzin. E, godzina pracy maszyny wirtualnej z Ubuntu, e, takiej w średnim rozmiarze, to jest w granicach chyba 70 centów. Godzina? E, godzina. To jest tak jakby maszyną orać na maksa, moc obliczeniową i za tą pełną godzinę zapłacimy 70 centów. To jest uzależnione od zużycia CPU, tak? I to są skomplikowane algorytmy. To nie jest. A, tak, czyli jak maszyna się nudzi, to jest tam 7. To jest idle. To jest idle, prawie kompletnie spada do zera i prawie nic się nie płaczy za wyłączoną maszynę, kiedyś to sprawdzałem, tylko nie mam tych plików CSV przy sobie, bo co miesiąc jest generowany raport CSV dla każdej maszyny, dla każdej usługi, za kompletnie nieużywaną maszynę e, po miesiącu, nie wiem, chyba euro 20, euro 10, coś takiego, czyli to po prostu tam jakieś, co, coś tam się dzieje, wiadomo sobie te aktualizacje sprawdzić, czy coś tam, bo ona nie jest ubijana, cały czas będą swój adres IP i tak, do jakiej potrzeby po prostu się wyspania, on jedziemy z Polski. Niemniej oznacza to tyle, że jeżeli nasz drogi klient nie ma niesamowicie popularnej usługi, która zażywa serwery, e, a my płacimy pay as you go, a, abonament, a klient płaci abonament, mm. to matematyka nie jest zbyt trudna, <laughs> ale wszyscy są szczęśliwi, tak? On jest szczęśliwy, że płaci na przykład, nie wiem, za jedną maszynę, tam załóżmy 50-60 zł miesięcznie, a my za nią zapłacimy 2 euro to no, jest fajne. Jak przychodzi jakiś natłok ruchu i tak dalej, no to po prostu podłączamy pięć kolejnych maszyn. Ustawiamy sobie automat, który automatycznie skaluje, dodaje na przykład kolejne maszyny, nawet nie musimy się logować, żeby te maszyny sobie doskoczyły. Ruch spadnie, maszyny się wyłączą. Tak, no tak, firma, a klienta ma to no tak, firma cały czas liczy, że to nie egzystować, tak? Że coś się tam dzieje, to nie jest tak, bo, bo, bo po prostu upadek na sekretarkę, nie na nas jako obsługę, tak? Wszystkich po kolei. Więc to się dzieje, tylko ja mówię o różnym... To, to nie jest, że, że klient ma jakąś Nie, no, nie, nie, w żadnym wypadku, tylko że jak płacisz za normalny serwer, na przykład nawet no, weźmy VPS-a typowego, płacisz na niego tam załóżmy było 20-30 zł miesięcznie tak, abonamentu, tak? I, I czy wykorzystasz tą pewną moc, czy nie, to płacisz 3 dychy. I to jest koszt dla Ciebie, jako osoby, która obsługuje klienta, czyli Ty musisz klientowi sprzedać za 60, tego GPS-a, tak, żeby się utrzymać. A w tym wypadku on płaci nam 60, e, my płacimy 10-15. Klientowi wychodzi na, na jedno, tak? No tak, tak. No, tak i tak cały czas jesteśmy na standardzie, bo jeżeli klient będzie chciał po prostu tak. włączyć jakąkolwiek usługę czy cokolwiek, to my jesteśmy w tym momencie... Jak najbardziej. No. Tylko, że my jesteśmy na przykład w stanie dać klientowi jakieś dodatkowe usługi czy coś powróconego, nie prosząc go ewentualnie o jakieś tam dodatkowe koszty. Tak, czyli sprawiamy, że klient jest szczęśliwy. Oczywiście do pewnego momentu. Więc fajne są na przykład stanie serwery gdzieś tam w OVH, czyli szanuję tą firmę, bo jest olbrzymia i po prostu utrzymują to, jakoś to działa ale u nich jak potrzebujesz kilka dedygów i tak dalej, to, to, to takie infrastruktury, jak wcześniej pokazałem, co, to są na przykład 4-5 dedygów, to nie jest nic olbrzymiego. Tak, to się dzieje... Po... ale masz 5 dedyków po 300 miesięcznie, nie? Tak, to, to, to, są olbrzymie koszty. Ja kiedyś też wyszukiwałem się dla Filipy, potrzebowałem jakiś tam wychowawczy, właśnie o branż i tak dalej. To był problem. To po prostu problem w wyszukiwaniu, szukaniu nowego serwera, w stanie rzeczy tak? Także to jest fajne nie wszystko, tak, możesz mieć, nie, nie to, co chcesz, tak, do tej pracy. I to jest, się zaczyna no, Na twarz ja nad sobą też mam prezesa i człowieka, który dba o finanse, bo mówi, dlaczego płacimy 1500 zł miesięcznie za te serżery? No bo tak trzeba, taka jest infrastruktura. Oni potrzebują takich, no nie. Ale może będą potrzebować, bo będzie efekt tylko, czy coś żeby tym mieć zapas mocy. No, ale nie potrzebują, to czemu tyle płacimy? Więc łatwo nam było się przestawić na pay as you go, tylko, że księgowi tego nie lubią. A ile Was kosztuje ta chmura miesięcznie? A to zależy. Jak zależy? Ile? 5 dych, 3 300 miesięcznie? No to zależy. Nie? I zaczyna się jazda przez telefon księgowy. Na szczęście księgowa jest opłacana przez nas, więc jak się powie, wypłacić, no to jest przynajmniej przez jeden dzień. Nie ma tak, że nie ma negatywów, tak? Z pozytywów to co powiedziałem, głównie to jest jugowy, tajny. Ale to nie zależy, to, to zależy po prostu od, tego, że tak powiem, tego posługu używasz od ruchu A walczysz z księgową? Bo żeby tłumaczyć można, to ja wiem. Koniowi też można tłumaczyć. Przepraszam. Wydajność e, jest trzy razy szybciej, jeśli chodzi o maszyny e, z na pokładzie niż w Amazonie. jest, można znaleźć w trzecim wykresy i w ogóle. Czemu na białym leży po prostu szybciej. Łatwa obsługa, E, kontakt z twórcami, e, to myślę, że troszeczkę więcej będę się wtrącał, jak Rysiek będzie robił swoją prezentację. E, support techniczny i marketingowy. Tutaj podpowiem, że jak się zdecydujecie do używania Azure, to jest dosyć fajnie, bo w Microsoftie teoretycznie support techniczny jest płatny, słono, a support marketingowy jest darmowy. Niemniej tworzycie ticketa marketingowego, w którym piszecie, że coś nie bawi, i tak No podejrzewam, że do pewnego stopnia na pewno, bo to też trzeba być realistą i kompleksowość. To, co wspomniałem, wszystko mam na miejscu. Nie muszę się przełączać między usługami, wszystko jest jednym obiektem, w jednym celu. Brak FDNS-ów. Grubo, nie? To czasami się przydają, nie? No. A co im szkodzi dodać? Słucham? Co im szkodzi dodać? Przecież to... E, tłumaczenie oficjalne z Pamerze? Tak. Niemniej tłumaczenie oficjalne i może gdzieś tam moje wysiłki i kilkuset innych osób w pewnym miejscu w sieci sprawiły, że właśnie pracują nad tym pytaniem RDNS. Tylko podejrzewam, że będzie jakiś tam, jak chcesz mieć RDNS, wyślij nam swój dowód osobisty, nie wiem, coś podpisz, cyrograf, krwią, gdzieś tam i tak dalej. I ja to rozumiem, bo, bo spam jest problem. Nie masz lew ów to pomasz o tym, że będziesz spamował. A zobaczcie na OVK, to jest główna spamerska sieć na świecie. Dlaczego? Dlatego, że rozwijesz się do panelu, Musisz zostawić taki RDNS dla jak tylko chcesz. O, umieć. Niemniej postawienie serwera pocztowego na Azure bez RDNS-ów jest w sumie... To y, można sobie opuścić. Tam e, Dosyć rozsypana dokumentacja, ale od kiedy pierwszy raz przytaczałem ten negatyw jakieś 2-3 miesiące temu, e, sporo się poprawiło. E, niemniej ona nadal jest e, rozsypana, nie w sensie, że nieużywalna, tylko e, pewne elementy dokumentacji są w bardzo różnych miejscach. Czyli jeśli chcesz coś znaleźć na dany temat, to bez Google'a czy dumpinga czegokolwiek innego nie poradzisz sobie. Tego nie ma w jednym miejscu ładnie układanego, jak na przykład w Amazonie. Nie ma książki takiej online do tego. Wszystkiego trzeba szukać. Z Google'a też korzystasz, tak? Rzadko, bardzo rzadko charakterystyka pracy, bo u nas jest dział, który się zajmuje pozycjonowaniem i gdzieś mam po prostu od czasu do czasu kontakt z Bingiem. E, ale wyniki są zbieżne mniej więcej, bo no to już mam przyzwyczajenia. Tak, po prostu. Ja, no linki jednak y, są jeszcze tego sobie... Obrazki lepiej, wyszukuję wideo. Tak. tak. No, no, znaczy ma prowadzenie nastawienie, tak? Znaczy ja też szukam w internecie takich rzeczy, których ciężko jest nie znaleźć. Więc tak naprawdę nie powiem, czy jaka jest różnica skuteczności. skakuję mi dokładnie te same linki do mnie drugiej. Jakbym miał pracę, która polegała na wyszukiwaniu jakichś nie wiadomo jakich mogło zaszytych informacji, to pewnie wiedziałbym więcej. Brak logów Hyper-V, czyli e, jeśli coś się dzieje, coś jest nie tak i tak dalej, nie mamy logów, które Azure wypluwa, żebyśmy mogli sobie sprawdzić, co tam się dzieje. Niemniej nad tym też podobno gdzieś tam zaczynają pracować. E, brak konsoli szeregowej, to jest tragedia. Tak, czyli jak maszyna nam się wyłącza, nie podnosi cokolwiek, nie możemy podejrzeć, tak jak na przykład zufona, mamy taki aplecik grzabowy, gdzie można zobaczyć, jak ona się buduje, ta maszyna i tak dalej, możemy się szeregowo podłączyć. Są plotki, że to ma być e, rozwiązane, ale plotki opierają się na tym, że e, pojawiła się opcja w Azurze przekierowania e, wyjścia, standardowy, standard autu na port szeregowy na maszynie wirtualnej. Nie wiadomo po co, bo nie została podana do informacji, ale już pojawiła się informacja przekierowania na port szeregowy, czyli coś jest na rzeczy. Pytanie, czy do wewnętrznego użytku, czy dostaniemy możliwość podglądania konsoli szeregowej. Ale konsoli wideo można też podglądać przez ONC żadnego. Klapa. To jest to miejsce, o którym mówiłem, gdzie można zadziałać. Jak dojdziemy do wniosku, że coś nam się nie podoba, jest kaszana, czegoś nie ma i tak dalej, to jest taki coś jak Q&A, gdzie można zgłosić i ludzie sobie głosują plus minus, że to powinno być w następnej kolejności zrobione. I faktycznie wydaje się, że ta kolejność jest potrzebna. Backbone, tak? tak? E, nie tyle, a możesz sobie ponarzekać nie zgłaszać konkretne wagi, że coś jest źle zrobione, a na przykład brakuje mi tego i tego. I wchodzi 800 osób kliknie, mi też tego brakuje i oni teoretycznie do tego siadają, bo tam są takie statusy i tak dalej, żeby nasi ludzie zaczęli na tym pracować. Czyli bardziej usprawiedliwia, tak? No. I słuchają ludzi. I jedne rzeczy są szybciej wprowadzane, inne są wolniej. Mówię to jest korpo. No to rzeczywiście feedback. No, feedback. Ale słuchają. wiesz, może być feedback, który ty uzupełniasz, żeby tego nie z drugiej strony. Częściej tak, tak bywa. W dwóch jest, nie? Piszesz maila do no Pawła i w sumie zmarnowałeś tego co? Nie, to jest tylko film. E, wszystkie narzędzia, które dotyczą budowania infrastruktury usług e, na Azurze są dostępne w GitHubie. I tam zgłoszenie issue naprawdę działa. Tam ile się zaczynają od dwóch, trzech, jak to jest proste, to jest jak w kanonikału, już dostajemy pieniążkę za to, że mamy jeszcze większy. I dlatego też nie było więcej. Zgłaszasz coś na backtrackerze i ktoś dostaje kasę za to, że jego obowiązkiem jest naprawienie tego, co zgłosił ktoś z community. Idealna sytuacja. Nie wiem, jak jest na przykład w przypadku czy jakieś tam rzeczy, bo nie jestem w tym środowisku, może też tam jest tak samo. Nie mówię, że nie. Społeczność. E, o tym nie będę som que define o Merci. widać, że 1404 LTS to jeszcze jest e, A jeszcze dzisiaj mam było znaczenie alfa, <laughs> razy obrazek, co się potosuje już. Ale jest data buildu, tych obrazów jest sporo, ale też widać. Przy tym mam sobie na przykład 12.04 LTS, wirtual machine blisko. No I teraz tak, domyślnie mamy e, do wyboru takiej wielkości maszyn. To jest to, o czym wspomniałem, że nie ma suwak, gdzie wybieramy sobie dowolne wartości, tylko nie mamy tam na, nasz e, shared core jest najmniejsza, największa dostępna domyślnie, bo są jeszcze większe, można mieć 16 korów i 128 GB. E, największa jest ta 8 celi 56 GB. Można robić logowanie w 18 sprawdzamy. I teraz tak, tu sprawdza, czy jest dostępny adres DNS dla danej maszyny. Zawsze w, jako na cloud.net widać jest dostępna. I teraz tak, wybieramy sobie lokacje. Dwie lokacje w Europie. West Europe i North Europe. North Europe to jest Irlandia, West Europe to jest Amsterdam. E, ciekawe, nie? E, mm, po co? Głównie po to, że znaczy, jeżeli ktoś z Was miał okazję budować jakąkolwiek e, usługę w Polsce, która e, przetwarza dane osobowe, to wiecie, że te dane muszą być na terenie Unii Europejskiej. Inaczej kaput. I od Was zje, zagryzie, zakopie. Głupie co jeszcze. Więc wtedy ustawiamy sobie West Europe, jesteśmy w Unii Europejskiej i wiadomo, że mam na widać. Tak? I teraz tak, możemy tworzyć availability set, tak zwany. To jest e, tworzenie drugiej identycznej maszyny wirtualnej, która korzysta z tego samego wirtualnego dysku, co nasza źródłowa maszyna i w momencie na przykład jak y, wybuchnie szafa w centrum danych, albo muszą ją zrestartować, bo, bo trzeba zrobić aktualizację, to ta druga maszyna umieszczona w zupełnie innym miejscu w centrum danych podtrzymuje nam naszą usługę. Dla nas to jest niewidoczne. Adres IP zostaje ten sam, po prostu mocą obliczeniowa jest brana gdzieś z innego miejsca e, centrum danych. Kolejny krok, ustalamy sobie e, endpointy. E, to nie jest firewall, przynajmniej tak twierdzi Microsoft. Nie, nie można tego nazywać firewallem. To jest e, określanie, jakie porty mają być otwarte w ich wirtualnej infrastrukturze sieciowej. To na dobrą sprawę no, mi to pasuje do, do, do nazwy firewall, no bo nie wydaje mi się, że jak jakiś atak jest przypuszczony czy coś, to ich administratorzy siadają i zajadają Twixa popijając kawę tak? No to jest firewall. Czym jest firewall, nie wiem, encyklopedycznie i tak dalej, pewnie można by się kłócić, ale produkcyjnie wychodzi na to, że jest on po prostu firewall. I maszyna stopniowa. Jak będzie gotowa, zmienia się status. E, minus e, portalu, jeśli chcemy się przewidywać, jest taki, że on ma pewne lagi. Jak maszyna jest już gotowa, to mija jeszcze na pewno pół minuty, zanim ten status tutaj się zmieni. Tak, więc to jest jego no, minus. No, no ale ten firewall była tak jakby poza infrastrukturą tej wirtualnej. Tak, tak, to jest to, co jest już... A pytanie, jak jest z łącznością w ramach serwerowym, czy nie ma takiego ryzyka, że na przykład mogę się włamać z jednej wirtualki na inną wirtualkę czyją, e, bo wszystkie płaty są otwierane w ramach Yy, nie, nie. Jak budujesz maszynę, to określasz, które porty mają być dla niej otwarte. Ze Czyli świata. już w momencie, nie tylko ze świata, ale już w momencie przyłącza do powiedzmy tej Aha, tak, tak. infrastruktury. Tak, nie ma siły, żeby wpić się po jakimś innym porcie, no ale też nie oszukujmy się, no ale mapa użyć też nie jest coś specjalnie Nie, nie, ale czasami wiesz, wystawiasz usługę do MySQL, której nie chce wystawić na świat, ale w ramach serwerowni ona potencjalnie może być widoczna, nie? Mhm. jeżeli nie ma lokalnego tak, w tym przypadku to nie, e, to nie zadziała. Tak? Czyli jeżeli tam tego 3306, tak, czy 3307 nie otworzysz sobie, to nie, nie zamykasz. No czyli, czyli to jest firewall, tak? Oficjalnie jest napisane na stronie Microsoftu, że firewallem to nie jest, ale ciężko jest mnie przekonać, <laughs> że jest inaczej. To jest podejrzane ze względów politycznych. No, że tam nie ma odporności na ataki w ogóle gdzieś tam pewnie jak się dokować takich dokumentów, nie ma. E, a tak to wygląda E, od strony celnej. Tak, czyli Azure VM Create. E, nazwa DNS dla maszyny. E, nazwa bardzo prosta, łatwa do zapamiętania obrazu, który sobie wybieramy, czyli bez kopiuj wklejów da rady. Nazwa użytkownika, hasło, SSH na jakim porcie i wybieramy sobie lokację. pytanie, czy to jest po prostu dobra komenda, już chcieli napisać skrypt w baszu, ale jedna nie Nie trzeba się nad niczym, e, nad niczym zastanawiać. A dużo Ten bootstrap chwilę trwa, a potem tworzy dwie pierwsze maszyny wirtualne, które posłużą do, do obsługiwania tego. E, może się wydawać, że to jest jakieś tam mocno generujące koszty, bo uruchamiamy WordPressa na przykład za pomocą Juju, to tak, Juju Bootstrap i podnoszą się dwie maszyny wirtualne, które tym wszystkim sterują. Do tego Juju Deploy WordPress podnosi się maszyna wirtualna dla Apache i PHP i Juju Deploy e, MySQL podnosi się czwarta maszyna wirtualna dla MySQL. No, czyli cztery maszyny wirtualne za każdą muszę płacić, tak? Ale tak jak wspomniałem, płacimy tylko za to, co jest zużyte tak? Ile tam Apache z tym MySQL, Apache z, z PHP, jak to jest jakieś środowisko gdzieś tam testowe i tak dalej, ile to zużyte ze sobą. To jest nic, co na płatę, tak? Więc te koszty gdzieś tam się e, równoważą. Ok, e, jak widać te dwie maszyny tutaj już sobie startują, zaraz się pojawi jeszcze ta, e, ta Juju. E, z ciekawostek e, mogę pokazać maszynę, e, czy to z Windowsem, czy to z, e, z, z Linuxem. Kiedy ją wyłączymy, jak dodatkowo przepowiadam mam tylko z Windowsem, na którym jest Visual Studio, e, przygotowujemy sobie maszynę, na przykład instalujemy na niej Apache, MySQL'a, cokolwiek i tak dalej, co, co potrzebujemy na ogół do pracy, czyli takie środowisko typowe dla charakterystyki naszej firmy. Możemy kliknąć sobie Capture i e, w Azurze automatycznie jest przechwytywany obraz e, tego systemu i później tworząc maszynę wirtualną, tak jak brałem tutaj z galerii, e, przechodzę sobie do My Images Teraz tutaj po prostu nie mam żadnego i wybieram sobie z listy maszynę, którą sam przygotowałem, podaję tak samo jak przed chwilą adres użytkownika i tworzy się nowe środowisko, ale przygotowałem się za no Jaki snapshot całego testu? E, snapshot to jest razem z użytkownikiem aktualnym i tak dalej, masz to wszystko, a tutaj tworzysz nową maszynę, podając nazwę użytkownika, nazwę DNS, tworzysz zupełnie nową maszynę wirtualną, coś na zasadzie szablonu. Bardziej. Amitonik. E, jak widać, Czuczu ta pierwsza maszyna się już tworzy. I tutaj cały czas jest starting, tak? Ale zobaczymy sobie e, tutaj, też nie jest to już mega szybkie, tak? nie wiem, czy to jest charakterystyka noda, czy, czy to wynika, ale mogłoby być to o szybsze. Jak widać, tutaj już jest realizowane. No. różnych celi po prostu. E, ok, e, ja na tym zakończę. Jest jeszcze kilka rzeczy, o których mówię, będę się wtrącał, jak Krzysiek będzie mówił, bo to są rzeczy związane z community. E, głównie dlatego, że można mieć olbrzymi wpływ na to, jak, jak ta usługa się buduje. Dlaczego Hyper-V nie jest jeszcze tak rozwiniętym wirtualizatorem jak chociażby VMware? Daleko mu do tego, ale plus jest taki, że jeżeli coś chcielibyśmy, żeby wyglądało tak, a nie inaczej, to możemy jeszcze dać feedback i mamy na to wpływ. VMware jest dorosłym, gotowym produktem i tego tak mocno zamkniętym, że mamy na to niewielki wpływ. Więc generalnie fajnie jest, się, fajnie jest mieć wpływ na coś, co jest e, zamknięte, bo to jest Microsoft. Ja działam dużo przy otwartych projektach, robię dużo otwartych rzeczy i tutaj odczułam, że mogę, e, mam wpływ na to, żeby ta zamknięta infrastruktura dobrze współdziałała z otwartymi standardami bo no wiem, że jak puszczę jakiś feedback, to jest duża szansa na to, że on zostanie zrealizowany. Nie wyobrażam sobie tego na przykład w przypadku e, Oracla z, z ich usługami albo tam VMware'a, tak? Nie wiem, może tak jest, ja sobie tego po prostu nie, nie wyobrażam, bo nigdy tego nie, nie próbowałem. A tutaj ta społeczność, do której tam to zachęcałem, tam w Europie Środkowo-Wschodniej, ma jakiś tam wpływ. Nawet do tego stopnia, że od czasu do czasu dostajemy od ludzi z pytania, czy to powinno wyglądać tak, może powinniśmy to zrobić jakoś inaczej, co radzicie. Tak, my nie robimy tego komercyjnie, nie bierzemy do tego pieniędzy, po prostu doradzamy, bo sami korzystamy z tej infrastruktury, to jest nasza codzienna praca. E, Okej. Okay. E, więc ja uprzejmie dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, to postaram się